Stödprogrammen Easy Reader och Easy Producer eh, laddas hem via leverantörens hemsida. Och då klickar du här under nedladdning och installation på den här lilla länken. Eh, du skickas då till eh, Dolphins hemsida och den sidan där du kan ladda ner testversioner av deras program. Och här väljer du vilket språk, vilken språkversion du vill ha. Och fyller i namn och kontaktuppgifter. Och klicka på download. Eh, då får du upp den här lilla rutan här nere. När jag klickade på kör så körs eh, installationen igång. När det gäller programmen Saida, Stadarex och Spellwrite eh, så ska du logga in på Linnéuniversitetets webbaserade filhanterare. Eh, och sökvägen du använder dig av i, eh, i filhanteraren finns här inom parentesen. Du klickar på länken och sen loggar du in med dina studentuppgifter och kommer hit. Här klickar du dig vidare på S-kolon. Och vidare in i mappen som heter studiearea. Gemensamt. Och apps. Här finns programmen eh, sorterade efter eh, om de är anpassade för Windows eller Mac-datorer och i respektive mapp finns de program du kan ladda ner. Eh, om vi till exempel vill ladda ner Stavar X så klickar vi oss in i den mappen och klickar på den installationsfil som finns här och väljer att köra igång installationen. Tänk på när det gäller Stavar X, Spellwrite och Saida så är programmen begränsade i den mån att du måste göra en ny installation av programmen en gång om året. Och eh, uppgifter om vilka datum som gäller finns i den här textfilen. Ehm, däremot så är ehm, Easy Reader och Easy Producer eh, obegränsade men du måste ha en ehm, upplåsningskod för att låsa upp programmet. Den version du laddar ner fungerar i 30 dagar. Sedan måste du ha en eh, produktnyckel och den får du via universitetsbiblioteket. Och då kontaktar du mig och mina kontaktuppgifter finns eh, här på webben.